Herzlich willkommen zum Adventskalender-Tipp. Grüß dich. Barbara, du hast einen Spiegel mitgebracht. Ja, wie gut könnt ihr Kritik entgegennehmen? Entweder die von euren Mitmenschen oder auch die eigenen euch selber gegenüber. Mhm. Und dein Tipp? Schaut alle Morgen in den Spiegel und sagt noch etwas Schönes von euch. Es kann etwas Äußerliches sein, wie «Ich habe wirklich schöne Augen» oder auch etwas Innerliches ich bin ganz ein empathischer Mensch. Probiert es aus. Es wirkt Wunder und es macht mich stabil. Ein ah, guter Tipp. In diesem Sinne, bleibe gesund. Und bis zum nächsten Adventskalender-Tipp.